Aleluya Y cada día yo me siento más feliz y cada día yo me siento más feliz porque yo sé que el Señor me siento más feliz. El el salvar, el levantar, el Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si yo lo creo, Él lo hará otra vez. el sana, el salvar, el levantar. te